kota mungkin lagi mudik ke Malang di sini ada uh, eh, lama oh, di luar kota iya, iya, iya. nah mungkin lebih enak yang udah ke download aplikasi Brombit Data udah tahu WA kemarin ke nyonya ya, makanya ya. kayaknya nggak ada oh. respon soal Brombitnya dari HP ini sama enggak kalian hari ini tak daftar gitu tuh ya nah. di ini apa Play Store ya Play Store Play Store, Play Store. untuk aplikasi Bromkit sama nggak pernah main-main ke Bonagung lagi masih sering ya lah. kemarin aku nanggungnya Mas Eko lah masih sering lah anu pinjam BPKB eh pinjam itu untuk ambil BPKB oh enggak tadi malam iya tadi malam mampir oh enggak dan sing batal ke aku kan udah tak proses gitu. jadi nggak boleh kata mau nggak mau tak beli yang mana sing awalnya kan ke saya ambil motor iya. ya. terus nggak jadi kata ambil ke temannya atau siapa sekarang hmm. mau nggak mau tak beli cash aku motor apa bis Nah nggak apa-apa sama aja. Lo ini pesawat. Oh pakai wifi ya? Pakai wifi. Iya. kopi ya? ya yang Vario nih nggak ada kendala? Nggak, nggak ada. servis sih kayak apa sih? Yang pertama? Yang pertama mau, paling kalau yang kedua telat, servis lah, servis biasa. Ya kalau bisa nangkas. Iya tetap ya, cuma wes nggak pakai buku wes ah, nggak tinggal servis biasa. Itu kan empat puluh lima, lima puluh lima, lima puluh lima ribu ya. Sama kalau kas kan masih dapat gratisan, paling bolehnya tok. Iya yang pertama yang kedua yang kedua telat telat <laughs> akhirnya gue servis biasa terus itu apa beli itu loh apa man. air radiator hmm. habis terus mending apa langsung servisan barang apa gitu terus telat bayar lah harus males ketemu <laughs> anu antri dino jajar bisa sebenarnya kalau emang ke Pasuruan jarang atau Brownfield ini Nomor HP-nya ini berapa? 0822 822 3200 3200 1869 1869 Tapi ini di pesawat ya. SMS-nya masuk ke sini nanti. Iya, di ya nomornya cuma satu nih. Uh, kita akan terima SMS dibuka dulu ya. Iya, iya. SMS-nya ke nomor itu. Oh, SMS. Oh, wah, nomor pesawat ini. Karung pembukaan besok ya kita nyponsori untuk acara kasotonya kasotonya kebarengan sama acara di ngopi pipi langit air lasu oh iya. Oh, ya, mungkin gimana bu baru pulang ya, oh, pembukaan mulai sekarang oh, hari ini ya? iya kita diminta sponsor untuk itu niatnya kasadanya tanggal 29 ya 29 September karo apa? Karo. Oh karunya enggak? Karu sekarang. Oh. Ini pembukaan karu. Sekarang karu ini satu kecamatan di perdesa, perdesa Per giliran sampai tanggal kalau nggak salah itu 29 apa? Iya, puncaknya tuh tanggal 29 kita iya, diminta ya, ke Wonogitri. Nah, iya, di Wonogitri, Wonogitri tanggal 29 artisnya Ratna Antika sama siapa ya? Waduh, nggak tahu ya, kan itu. Kebarengan sama ini ulang tahun Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ya, okay, 1990. Okay. Kita diminta sponsor di Ngopi Langit. Ngopi oh. Pintu Langit uh, eh, Leduk. Okay, iya, iya, okay, iya, okay, Yang okay. uh, eh, artisnya uh, yang artisnya Raisa terus tanggal 30-nya Ari Lasso. Nggih. Ngono ngono jawab Ari Lasso. Cuman gue seneng apa ndak arek? Ari <laughs> Laksono mungkin seneng, cuman di situ segmennya jazz. Oh. Jazz. Iya, iya. <laughs> iya. Jadi mungkin di akustik no. Iya, kayak anu lihat dulu. Balik ini Pak. Kenapa? Oh, delapan. <laughs> nah ini Pak Dani suruh balik. Dua juta sekarang kan yo. Ya? Nggih. Pesen nomor. Nomor cantik. Nomor cantik. Wis nomor niki Mas. 2 sampai lima juta lima tahun ganti iya ya pandani ini pandai nah ya, lima tahun toh okay. kalau mobil sampai 20 juta ya iya okay. kalau mobil Aduh. is apa ada ya ini kebetulan sampean kok dapat STNK lima tahunan langsung saya iya ini kelima tahunnya langsung kabupaten iya. itu padahal tiga bulanan pajak satu tahun dulu yeah. terus menyusul kebetulan bulan ini kita kehabisan material Anda. ya yeah. material, material itu saya yang bawa itu ada ya. tujuh SMK rencana hari ini tak antar semuanya masih pajak satu tahunan punyanya dengan Pak Lahat <laughs> paling ngerti ini oh <laughs> iya iya itu tak bawa itu materialnya memang habis habis coba kan, ya toh saya <laughs> lah senengannya emak emak iya. <laughs> kalau dapat voucher belanja voucher belanja dua puluh ribu di Indomaret iya. kalau di KFC ya lima puluh sampai seratus ribu tapi syarat ketentuan berlaku nah, iya. pertama ngikuti game oh, harian nggak ngikuti semua pun nggak masalah cuman buka dulu masuk poinnya itu pertama kedua belum ini udah sama iya, pandan iya. mau saman dulu sendiri monggo ataupun mau jadi satu nggak apa-apa mungkin butuhnya yang di itu ya apa booking service iya, booking service terus ada ini apa informasi tentang motor informasi tentang Honda kode-kode baru Honda informasi tentang aparel atau aksesoris motor ada plus plus harga Ya mungkin mau ditambahin apa atau gimana oh, terus servis nggak perlu ngantri lagi karena udah ini daftar di sini oh, kadang-kadang nggak usah ah, nggak usah telepon ke saya kadang-kadang konsumen memang nggak kasih fasilitas kalau bisa jangan baca hamin satu konfirmasi tak daftarkan dulunya gitu iya. sekarang ada ini kalian tinggal pakai service itu booking service uh, tinggal klik motor mana terus kapan anda bisa ada hari Rabu apa senin sampai Jumat 8 sampai Jumat jamnya juga berarti ya? Gimana? Masuk, jamnya juga Ya, langsung jam hari dan lokasi. Di situ yang masuk AHAS MPL Motor Pasuruan, Jambangan, Bonakunto Utara itu sama Asia Surya yang di eh, Gading. Itu aja sementara, kalau lewat aplikasi. Oh, Terus kalau jenengan servis lewat Bumpit, motor lama ini dapat diskon servis 20.000. Iya. Yang mudah gratisnya habis, pakai aplikasi diskon 20.000 katakanlah habis 100.000 ya, cuman bayar 80.000 kalau saya masih jangan ya, kan masih gratis kalau gratis dapat diskon terus kita dapat apanya <laughs> ya ini dapat empat kali servis gratis servis pertama gratis servis gratis uli servis kedua ketiga keempat gratis servis saja ulinya boleh sendiri ah itu ada batas maksimal kapan anda harus servis itu ada di aplikasi jadi nggak perlu mikir kapan ya aku terakhir jadi sudah wis dihitung no nah itu lokasi kalau Kalaupun di Malang dengan pakai aplikasi ini, Anda akan diarahkan ke ahas sedekat. Iya, iya. Ya, ahas sedekat dan sesuai permintaan Anda. Katakanlah terdekat Anda di MPM atau di ASEAN. Ya, di Lawang. Tapi dengan kurang cocok di Lawang. Cocoknya yang di Sukun katakan ya langsung nggak apa-apa itu option pilihan yeah. nah, terdekat sini pilihan lain ah si ini ah si ini, ah, bisa milih kalau yang apa yang benar yang garansi itu enggak langsung ya otomatis langsung dapat yang kredit apa dua dari leasing sama dari MPM insurance jenengan cuma dapat dari MPM saja, MPM insurance. Satu tahun ya? Dua tahun, eh, berlaku selama dua tahun kalau mau perpanjangan monggo nanti ada ada biaya tapi oh, iya. perpanjangan oh, kalau nggak salah dulu 45 ribu iya iya iya, iya. Ah, perpanjangannya cuma satu tahun satu tahun satu tahun oh, satu tahun empat puluh lima iya kalau baru memang kita promo memperkenalkan bahwa kita ada bidang usaha atau perusahaan kita yang menangani khusus asuransi mau rental mobil ada di ya cuman kayaknya yang di Pasuruan belum ada di Sedati MPM rental mungkin bisa closing mobil kalau ada mobil gue <laughs> kadang-kadang itu rental cuman umumnya kan rental bulanan gitu ke perusahaan-perusahaan belum harian ya hariannya siapa yang itu ya mumpet <laughs> nanti gitu iya. pasaran kayaknya belum masih di ya apik mana naik urut jernih iya, <laughs> iya, yang ini dua nomor kosong empat wis oh, di mana nah dihafal di mana Nomor ya cukup ini ada kendala kayaknya iku lah ya pas aku tengok lingkungan nyampe jalan apa ya kan habis jalan kayak gitu ya hmm, kayak hmm, <laughs> ah, bergelombang bergelombang tapi tak pilih no jalan sih ulangi kok di videonya di sepedu, aku mungkin kurang rapet ya ya mungkin waktu servis nanti bisa komplain sama mekaniknya nah jalanan itu emang sengaja sama pemda gitu biar gak ngantuk iya jalannya mulus cenderung ngantuk nah. <laughs> saat nanti kena andalannya selisih pagi re pak yang Hmm, gitu. kalau dulu sih kita memang ada apa sedikit kekurangan sepedu pasti gampang kendor dulu tapi zamannya grand zamannya hmm. harisma itu pasti besoknya gampang kocak itu dulu karena ada perubahan kok mungkin habis jeglong malingnya enggak hmm. jeglak gitu enggak mana mana dari metu karena malu saya pak kalau saya kalau ini enggak ya enggak apa-apa kan udah harus minta sudah jalan kan kemarin sudah ini enggak pakai pakai ini oh pas di sekup ini sementara lagi ada ya malu saya iya tadi di sekup oh, ini anak <laughs> tadi stok oh hari ini anak bisa tadi mau tahu video dokter tadi lu metu Wangi metu ya. Nah, apa? Ini durian yang kecil nih gua. Eh. Tapi semua teman-teman gurunya bu uh, kalau mau ngambil boleh pak iya monggo di nah di parkiran tadi ada motor baru waduh belum terkenal di bus pokoknya aku ini ada motor beat baru gak ngapain aku ini di parkiran motor di parkiran sekolah SMK eh, yang sini mau naik sini setelah KUA cuman KUA SMK SMK ya ada di baru warna hitam loh belum terkenal berarti saya ini iya. belum dipakai ya mas sekali tuh apa nggak pernah dipanasin ya dipanasin cuma dipakai sekolah Enggak. Nunggu ini, nunggu SMK. Nomor. Bukan kan nomor saya SMK jadi kaya gimana? Alhamdulillah. <laughs> Akhirnya kita pakai tinggi sementara. Jadi enggak ada yang tahu. Nek motor baru. Teman-teman sekolah enggak ada yang tahu. Nah, kalau motor baru enggak <laughs> ada yang Udah kedua kalinya terima kasih sudah dikasih kepercayaan oh <laughs> iya sama -sama. temennya oh, karena pelayanannya jenengan itu saya ngapain tak? makanya ala pun cekin ya sana gue nang mana nang ya ini anu. ada balik apa bisa ya kuesioner diisi monggo nggak diisi ya kuesioner tentang kita terus itu juga kita promo baru 150 nya yang di ini yang terbaru deh yang terbaru smart key ini nyala sih ini terusan naik. <laughs>